hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i'm back with another video so today's video is about the impact of globalization so in the previous lecture we have already covered uh, the concept of lpg called as liberalization privatization and we have also seen about the various kind of impacts of liberalization and privatization in the detail format so i think that that part will be very much clear to all of you so today we are going to discuss about the concept of globalization तो ग्लोबलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे and the second part will be the types of different strategies the organization is following while working in the organization while achieving the objectives of the organization strategies plays a very important role तो आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ एंड ग्लोबलाइजेशन uh, के बारे में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है देखो 1991 के ईयर में एक रिवोल्यूशनरी चेंज इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आया था and that revolutionary change is nothing but the concept of LPG पहले क्या होता था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है वही इंडिया में बिजनेस कर सकते थे फॉरेन इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते थे but in the year 1991 there was a major change brought into this structure and foreigners came to India and started their business तो इसलिए अभी हम बार बार एक वर्ड सुनते हैं जिसको हम एफ के नाम से जानते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और ये क्यों पॉसिबल हो पाया ये एलपीजी के कंसेप्ट के बेसिस पे ही पॉसिबल हो पाया which is called as liberalisation privatisation and globalisation तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है हम हमारी इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक करेंगे that is called as interlinking of domestic economy with the foreign economy जो आपको ध्यान रखना है जिसमें हम बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस या बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगे वो फॉर्मेलिटीज़ को रिमूव करने का काम करेंगे जैसे कि हम कस्टम ड्यूटीज़ को रेड्यूस करेंगे अगर हम कस्टम ड्यूटीज़ को रेड्यूस करते हैं तो फॉरेन से इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे और उसका प्राइस भी कम रहेगा और हमारे कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के कमोडिटीज़ मिल पाएंगे तो that is one kind of advantage अगर हम बात करें फिर कोटास जो होता है रेस्ट्रिक्शंस डाल रख के रखता है government so government is putting restrictions ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिल पाए जिसे हम एक नॉन टैरिफ बैरियर के नाम से जानते हैं कोटा रखना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाहर या स्पेसिफिक बेसिस पे ही हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको कोटा बोला जाता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हो सके तो ये कोटास को भी रिड्यूस करना कम से कम रेस्ट्रिक्शन रखना ताकि फॉरेन से कोई भी अगर इंडिया में बिजनेस करने आना चाहता है तो वो ईज़ी तरीके से आ सकता है अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की तो ग्लोबलाइजेशन में हमने दो इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं जैसे हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़ लिए थे so one will be the positive impact the positive side and the second will be the negative impact अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से कौन से तो सबसे पहला हमारा इम्पैक्ट है रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ देखो कस्टम ड्यूटीज़ एक इम्पॉर्टेंट बैरियर माना जाता है अगर हम फॉरेन से कोई भी कमोडिटीज़ इंडिया में लेके आएंगे या एक कंट्री में लेके आएंगे तो वो स्पेसिफिक कंट्री क्या करता है इंपोर्ट करने वाले कमोडिटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाता है अब कस्टम ड्यूटी एक टाइप का टैक्स है अगर कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगेगा तो फॉरेन से जो इंडिया में रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे वो अगर महंगे हो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करता है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है इसलिए वो ये सारे स्टेप्स लेता है लेकिन 1995 की अगर बात करें तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना पहले गैट चलता था general agreements of tariff and trade 1947 में फॉर्म हुआ था लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू बना 1995 में जिसने सभी कंट्रीज़ को बोल दिया कि अपने अपने कस्टम ड्यूटीज़ को आप कम करें तो उस केस में कस्टम ड्यूटी जो थी फोर्टी परसेंट तक कम हो गई और जिसके वजह से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला ट्रेड बैरियर्स जो थे वो रिमूव किए गए और फ्री फ्री फ्लो हुआ ट्रेड का तो ये एक एडवांटेज था ग्लोबलाइजेशन का कि reduction of the custom duties next is foreign exchange management act 1999 देखो सबसे पहले क्या था फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 में फॉर्म हुआ था लेकिन 1999 में फेमा बन गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप बोलेंगे सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखो फेरा में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके कुछ बेचना चाहे या फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आके कुछ बेचना चाहे या सेल करना चाहे या बिजनेस करना चाहे तो there were n number of restrictions on that लेकिन जब ये फेमा बना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया और ईजियर करा गया तो ताकि इजी तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्रॉपर्टी एन इंडिया में होल्ड करते हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो थे वो बहुत ईजी तरीके से किए गए और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कम किया गया तो ये भी एक टाइप का बेनिफिट मिला next is liberalisation of foreign investment देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हुए आप अगर देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम कब थे 1991 के पहले कम थे लेकिन अगर हम 1991 के बाद की बात करें तो एफ जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है एफ का मतलब क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा भी होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके टेन परसेंट से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम एफ कहते हैं और टेन परसेंट से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं एफ तो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारे कॉरपोरेट्स फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स अपने इंडिया में आके क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है होटल इंडस्ट्रीज़ की बात करें एडवर्टाइजिंग की बात करें टूरिज़्म की बात करें तो ये सारी चीज़ों में फॉरेनर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर कर रहे हैं और जितना ज़्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट होगा बिकॉज अगर डॉलर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा तो उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ उस इकोनॉमी का हो सकता है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे कि कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने और जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थे वो भी लिबरलाइज हो गए और फॉरेनर्स ने काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किए अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखो अगर फॉरेन कंपनीज मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस अगर फॉरेन कंपनीज़ की हम अगर रिमूव कर दिए तो फिर उसका प्रॉब्लम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को होगा बिकॉज अगर हमको एक प्रोडक्ट हंड्रेड रुपीज़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का मिल रहा है सिमिलरली अगर हमको हंड्रेड रुपीज़ में फॉरेन कंपनीज़ का प्रोडक्ट उससे अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है तो हम ऑब्वियसली फॉरेन कमोडिटीज़ को यूज़ करेंगे तो ये एक ड्रॉबैक बन गया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा बिकॉज फॉरेन जो कंपनीज थी उनकी टेक्नोलॉजीज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से काफ़ी अच्छी स्ट्रांग थी और प्रोफेशनल तरीके से वो एम को मैनेज करते थे फिर सेकेंड जो पॉइंट है problem of foreign direct investment तो जो नेशनल जो पॉलिसी बनी थी 1991 में उन्होंने क्या किया था उन्होंने लिबरलाइज कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी आपको बताया तो उससे क्या हो गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब सेक्टर में बढ़ने लग गया तो गवर्नमेंट ने फिर स्पेसिफिक कंट्रोल रखा कि इतना परसेंट ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो पाएगा स्पेसिफिक सेक्टर्स में किसी किसी सेक्टर्स में हंड्रेड परसेंट अलाउ किया गया किसी किसी सेक्टर्स में कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स ही अलाउ किया गया तो ये भी एक प्रॉब्लम था नंबर थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के कंडीशंस को मैच नहीं कर पाती तो ऐसे केस में क्रिटिक्स जो थे क्रिटिक्स कौन होते हैं जो हर चीज़ में गलतियाँ निकालते हैं तो उन्होंने भी ये फॉल्ट निकाला कि ऐसा हो सकता है तो भी ये भी एक प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी था ठीक है तो this were the negative impact अगर हम स्ट्रैटेजी के अल्टरनेटिव्स की बात करें तो वैसे तो मैंने चार्ट में सारी चीज़ें डाली है फिलहाल हम पहले फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर बाकी के पॉइंट्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा ताकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना बने और आपको सारी चीज़ें ईजी तरीके से समझ में आए अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें देखो ऑर्गेनाइजेशंस को हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो every organisation has to implement certain part of strategy कुछ ना कुछ उनको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज जब तक वो स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपने जो गोल्स है अपने जो टारगेट्स है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे इसीलिए चार ब्रॉड कैटेगरीज में स्ट्रैटेजीज को डिवाइड किया गया है जैसे नंबर वन है स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी जिसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं नंबर सेकंड है growth strategy number third is retrenchment and number fourth is combination तो एक एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है एक स्टेबल ग्रोथ रहना स्टेबल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और stability is related with growth जब तक हम स्टेबल नहीं रहेंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या होता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में हम मॉडरेट ग्रोथ या मॉडरेटली प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं फॉर्म तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये देखता है कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे बढ़े और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए they specifically focus on optimum utilisation of the resources तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है तो बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस लेवल के बारे में देखा जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है तो मैनेजमेंट देखेगा कि परफॉर्मेंस लेवल कैसा है प्रॉफिट्स के ऊपर देखा जाएगा रिस्क फैक्टर कितना है एक कोई भी काम करते वक्त वो देखा जाएगा कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में देखा जाएगा अगर हम देखें तो कंपनी का जो एनवायरनमेंट है एक्सपर्टाइज क्या है कंपनी का मार्केट शेयर कितना स्ट्रांग है बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं अगर हम स्टेबिलिटी को देखो तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है and this is the point तो स्टेबिलिटी अगर हो जाएगी फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी में जाएंगे फिर रिट्रेंचमेंट होगा फिर कॉम्बिनेशन होगा जिसमें mergers acquisitions we will be discussing in detail तो फिलहाल हमने इसमें स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा है अगले लेक्चर में ये भी रिवाइज करवाऊंगा और फिर ग्रोथ रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी ये तीनों हम एक एक करके कवर करेंगे thank you very much from this session अगली बार मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ till then as always work harder be smarter